こんにちは現代のもののけ姫ことまこです今日は私が車椅子生活になって YouTube で配信するようになったり講演活動をさせていただくようになったりいろんな活動をさせていただくようになって思うことをちょっとお話ししていこうと思います私渋谷真子の頭の中を素直にお話ししていこうと思いますので、えー、まあ 私がお話しする中にやっぱ賛否とかいろんな意見があると思いますが、まあ、全て受け止める覚悟でお話ししていこうかなというふうに思います。車椅子になる前より今の1年っていうのは新しく出会う方がたくさんいます。でその中でやっぱり言われるのが「どうしてそんなに前向きなんですか?」 小さい頃から「ああそういう性格なんですか?」とか「親の教育どんな教育を受けてきたんですか?」ということを多く言われます。で、まあ、親の教えというか教育という部分に関してはうんまあ私の記憶からすると特に何も言われてきてないななんかこれだっていうなんか大切な言葉があるとかそういうのはありません。 実際お父さんとかお母さんとか忙しくて基本的にはおばあちゃんとお兄ちゃんと過ごす時間が多かったような記憶です。で、えー、親にも聞いてみて、えー、なんかこう特別な教えというかこだわりみたいななんかあったっていうとうーん別に <laughs> みたいな特に何もしてないよっていうことを言われます。まあ、なので私が まあ教育したこともないですし親でもないのでこういうことを言うことはもしかしたら違うかもしれませんがなんか親だけ親の教育で、えー、その子の大人になってからの性格が決まるそれが全てではないんじゃないかなというふうに思ってますだからこそ大人になってからでも自分の考え方とか性格とかっていうのは私は変えられるものだと思います じゃあ私が小さい頃から前向きだったのかっていうお話になりますが、えー、やっぱり思春期の頃は闇期みたいなやめのがかっこいいって、えー、思う時期っていうのはたくさんありましただから根性焼きしてみたり、まあ、リストカットみたいなことをしてみたりあと真っ暗闇の中で雨に打たれて行方不明みたいな状態になったりして、まあ、心配されることで 自分のその存在っていうのを肯定してた時期っていうのもやっぱりありましたじゃあそういう思春期の時期とかそういう闇期とかを乗り越えるってなった時に何があったんだ何か大きな出来事があったのかって言われたら別にそういうことも特にはなくて、えー、やっぱ年齢を重ねていくことに まあ、環境の変化っていうのは自然に起こったりするしあとはテレビとかネットの影響っていうのはありますね。で高卒で、えー、地元の工場に就職して別に特に何かやりたかったわけでもなく無難に就職できるところに就職したので、まあ、普通に毎日毎日、えー、与えられた仕事というか、まあ、普通に仕事をこなしている中でやっぱりふと楽しくないな って思うようになりましただしこう SNS とか見てると、まあ、知らない人とかがね、えー、なんかいろんなところに旅行に行ったり好きなものをこういいような高価なものとか例えば買ってみたりとか美味しそうなものたくさん食べてみてたりとかなんかそういうのを見てやっぱ羨ましいなって思ってなんで、まあ、大体同じ年齢の人っぽいのになんで自分は こうなんだろうこの人とは違うんだろうとかまだその時は当時二十歳だったりするとまだ二十歳なのにこんなにいやいや毎日毎日仕事をしていいんかなっていうことを考えたりっていうのがありました。まあ、でもじゃあ仕事を辞めるかってなった時になんか3年呪縛というかなんか3年経ってないと辞めちゃダメみたいななんか 次の仕事に対して、えー、悪いイメージがつくみたいなイメージだったので、えー、やめれないんじゃないかなとか、まあ、そんなことを考えてる間にでも私の人生の時間っていうのはどんどんどんどん削られていくんだな削られてってるよなっていうのも思ったんです。で、まあ、辞める決心をしてまだ伝える前から、まあ、居酒屋さんで内緒で仕事終わってから アルバイトしたりして、えー、まあ、ニートになる準備を始めたりでうんとやっぱり辞めるって伝えるのにすごくドキドキしたし何言われるんだろうとか思いましたけどでもじゃあここの会社にいて私はここの会社に対して自分の人生の半分の時間一日の半分の時間を取られて私にとって何がプラスになるかなお給料もらえるでも満足いくお給料じゃないし えー、これだけ仕事してるのにこれだけの分のお給料でいいのかなとかプラスがないなってやっぱり思って辞めますっていうことを伝えましただからそういう一歩半歩をやっていったことで、えー、私の心の変化っていうのが今の自分を作っていると思います本当にだから一気にガンって変わったんじゃなくてちょっとずつちょっとずつの変化が今の私につながっているんじゃないかなと思っています まあ、環境を変えることってめちゃくちゃ怖いことですけどでも自分を第一に考えた時に、えー、最善の行動っていうのは何なのかそっちを優先することで自分が笑顔になれる最善の策を取ることで、えー、自分が笑顔になれるんだなというふうに私は思いますだからこそというのはあれですがやれないできないを 自分で勝手に決めつけてませんか排泄障害があってトイレが怖くて漏らすのが怖くて、えー、外出ができないっていう気持ちはすごくわかりますでもその問題を解決しようっていうことでいろいろな商品製品が出てるのも事実です私はあ尿の問題はカテーテルをつないでそれをバッグにつないでしまえば 漏れることもないしトイレを無理に探すこともないのでそれで解決しますただやっぱり便の方はどうしても漏れてしまう、えー、だから飲み会の時に不安であんまりお酒飲めなかったり好きなものが食べれなかったりしてましたがアナルプラグと出会って、えー、もう何の心配もいらなくて今まで通り昔通りにお酒を楽しんだり ご飯を楽しむことができるようになりましたもう本当そのアナルプラグさんっていうか便の心配をしないだけで本当にその心のゾワゾワっていうのがなくなって心本当になんかこう楽しいというかなんか何の不安もないってこんなにストレスないんだなっていうのを実感しましただから障害排出障害はあるけど管理ができるのであれば別にそれって障害 とは言わないのかなっていうかまあ別に障害じゃないし困ることないなもう普通じゃん普通に普通じゃんって、えー、思いました、まあ、体に合わない人その製品がねもういるので、えー、全てではないですがこういったものを活用したことも例えば探したこともないのにできないやれないって言ってるのは違うんじゃないかなと思います。 まあ、今の現状に満足してる人に対してもっと外に出ようよもっといろんなことできるでしょうっていうのは私は言いませんただ日々生活の中で、えー、あれが嫌だこれができない、えー、なんで自分ばっかりと言っている人がもし見ているのであればうーん本当に変わらない環境を 作っているのはあなた自身じゃないんですかって言いたいです人のせいでも体のせいでも環境のせいでもなくて自分自身が変わろう変えてみようっていう努力を本当にしてますかっていうのを伝えたいです、まあ、そんなに人はだから一気に変われるものじゃないし えー、抱えてる悩みって人それぞれだから大きいとか小さいとか比べるものでもないけどでもあなたが思ってるよりというか自分が思ってるよりその悩みって解決できないものではないっていうこともたくさんありますだから一気に変えるんじゃなくて半歩一歩今日ちょっと外に出てみようとかなんか いつもと本当に違うことを少しだけあ自分これ頑張ってやってみたなっていうことを少しずつ少しずつ積み重ねていくことで、えー、自分に対しての自信ってつくんじゃないかなと思います私もまだまだ悩む時期っていうのはたくさんあります苦しむ瞬間っていうのもたくさんありますなんかふと ほろりみたいな感じで <laughs> なんか勝手に涙出てくる時もまだまだありますでもこの YouTube であったり自分がしたいことこれからしていきたいことの先に、えー、もっともっと今の環境より自分があ笑顔でいられる環境が待っているなら少し今しんどくても頑張ろうかなっていう気持ちになってますやっぱ誰かを笑顔にするためにはまず 自分が笑顔でいること心に余裕があることっていうのは大切だと思いますしそうじゃない限りはやっぱり、えー、続かないしできないんじゃないかなと思います今は与えてもらってるばかりの人間ですがあもっともっと今後は誰かに何かを与えられるような人間になりたいと思ってますしこういうふうにうんと、まあ、私が ただ一普通の <laughs> 車椅子の女の子、まあ、別に車椅子の女の子とか普通のまあこの配信で30歳になりましたが30歳の女の子の一つの生き方を何か自分の生活の中で、えー、気づきになるものがあってくれたらいいなって思いますので、まあ、今後も少しずつ思ったことをお話ししていけたらなと思いますし じゅ本がね発売されて約1年が経ちました今でも講演会が終わってこう販売ブースに行くとあたくさんの方々が講 <laughs> 演を聞いたとね購入していただいたりしますだからその私がなぜ、えー、この今の渋谷真子があるのかっていうことがあもっともっと深く小さい頃からの小学校の頃からの話とか中学校の話とか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 では本日も最後までご視聴ありがとうございました